banyak lagi kat dalam kita boleh pinjam hantar duit. pesusah bukan pinjam duit ha. hmm? aku nak pinjam bini kau bini oh, oh, oh. kenapa tak pernah dibuat orang dalam dunia bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech Jadi sudah empat hari kita rehab cuy ya untuk membuat video karena saya pusing banget cuy saya nggak tahu nanti di bulan Ramadan saya akan membuat video apa gitu ya uh, karena film Piramli sisa berapa film lagi yang belum kita react cuy ya, jadi buat korang yang baru bergabung korang bisa lihat di, di atas ini cuy ya di situ ada berapa banyak video atau film Piramli yang sudah saya react cuy ya nanti lihat aja di sini cuy dan sisa 4 ke 5 kayaknya sisa sisa 4 kayaknya cuy ya film Piramli yang belum kita react dan kali ini saya memutuskan untuk mereaksi film Piramli yang berjudul Anak Bapak saya penasaran aja dengan uh, film ini cuy karena banyak banget teman-teman yang merequest ini cuy selain dari film Piramli yang berjudul musang berjenggot cuy ya uh, ini yang paling banyak juga peminatnya cuy nanti setelah ini mungkin ya di bulan Ramadan saya akan lanjut lagi mereaksi film piramli yang berjudul musang berjenggot cuy oke okay? seperti biasa cuy di sini saya mengambil video dari nostalgia warna cuy Sekali lagi saya bilang, mengapa saya mengambil film dari Nostalgia Warna? Karena di Nostalgia Warna itu sebagian sudah Eh, jauh dari copyright cuy jadi saya sisa merubahnya atau menghilangkan atau mengganti audionya sedikit cuy oke okay? dan satu hal lagi cuy bagi korang yang punya uh, eh, ide konten selanjutnya kita buat apa lagi cuy kita akan mereaksi apa di bulan Ramadan Oke bisa komentar di bawah cuy ya Kasih komentar korang Saya harus mereaksi apa di bulan Ramadan cuy Oke dan tanpa banyak cakap cuy, jom kita tengok videonya. Oke videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi. Cuy, 3, 2, 1, peng. Oke, anak bapak ya. Saloma. Kisah anak bapa akal cukup bijak Pinjam duit cepi pasal suka geli Minta duit bapa Oh ada ada tumpir cuy Bapak nafas sesak anak main-main Pinjam istri kawan Belagak gentleman Kawan jadi bimbang Bintang terhormat Saloma ya Tak disangka-sangka Ini Saloma nyanyi sih Dari seremaja Juru bapak ver. Un montón de cine especiales, comedia, ya. ¿sí? <laughs> ok. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, Ana. Oh, bos. Siapa ini? Ini OB Cleaning service <laughs> Celananya lucu banget sih Pendek banget sampai sini Itu Kayak pakai boxer gitu sih Wah, kalender dulu-dulu cuy ini. Ini kayak kayak film-film ini cuy. serius gitu ya, bukan komedi. Biasanya komedi nggak handling seperti ini cuy, ada backsound yang lucu gitu. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke oke, tunggu dulu cuy. Ini namanya siapa ya? Saya lupa gitu ya. Kayaknya di sini yang main itu semua pemeran dari film Doremi ya, kalau nggak salah cuy. Karena ini juga yang jadi do ke? Oh re jadi re. Do re. Oh dia jadi mi ya. Jalil. Jalil. Ya, Ah, ha, surat semalam kau dah post? Sudah, Nek? Ah, ha, bagus. Is, emang piramid itu beribawa banget sih ya. <laughs> sonero kopi saya di, di atas. Di atas. Ya. ya. Oh, di sini namanya piramid. Ya, Harum, saya ya. dia. Ya. Baiklah. Mister Harum. Duduklah ya. Saya pergi panggil ya. Terima kasih. Duduk Cik Nomah ya. Selamat pagi, bos. Ha, selamat pagi, Saleh. Mari makan. Terima kasih, bos. Bos, Cik Norma datang, bos. <laughs> Ada pasal check normal ni. Check lah. Ya. Apa lagi bos kalau tak pasal cek? Hmm. Ano? Ya bos. Selamat pagi Cik Arun. Eh, selamat pagi Cik Arun. Nak cari saya? Ya. Bukan nak cari Cik Salih? <laughs> Bukan. Saya nak cari bos. Oh, saya ya. Silakan. Hmm. Perusahaan apa ini? Tempat dia kerja ini. Uh, eh, ada perkara apakah yang Cik Nomah nak berbincang dengan saya? <laughs> Perkara apa? Perkara cek. Cek palsu. Cik Arun telah memberi cek palsu pada saya. Shh. Cakap pelan-pelan sikit, Cik Norma. Nanti kalau kerana saya dengar, itu saya malu. Kalau Cik Arun tak mau malu, tunaikan janji Cik Arun. Janji? Mhm. Janji apa, Cik Norma? Cik Arun lupa. Dulu kan Cik Arun janji nak kahwin dengan saya. <laughs> kahwin. Kalau Cik Arun betul-betul nak kahwin dengan saya, Lupakan soal duit tu. Kita Cik Encik eh, <laughs> sebenarnya bukan saya tak nak kawin dengan Cik Norma. Saya hmm. hendak. Tapi maklumlah sekarang ni, saya ni belum masuk akal balik lagi. <laughs> akal balik. Menghina? Cik Harun telah menghinakan saya. Akal balik. Kalau Cik Harun tak mau kahwin dengan saya, bayar hutang saya sekarang juga. Oh. Joli sana sini, minum, mabuk. Joli perempuan, sign bel itu bel ini. Pinjam duit saya. Utang tak mau bayar. Hei! Saya tak mau cek. Saya nak cash. Cash, cash. Cik Norman takkan cek. cash. Cash kena tunggu tiga hari lagi. Kalau nak cek sekarang, saya boleh kasih. Betul ke cek tu ada duit dalam bank? Eh, garanti, Cik Norman. Garanti. Jangan takut. Garanti ada duit. hari belanja lusa. Eh, eh, eh, pasal hari ini dan besok, bank holiday. Lusa baru ada duit dalam bank. <laughs> Tapi ingat, Cik Arun. Kalau cek kali ini spring juga, <laughs> saya akan adukan perkara ini pada polis. Uh, garanti ada duit, garanti ada duit. Ini perusahaan apa sih ini kok banyak utangnya gitu. Bos, ha? cek yang baru bos kasih ni ada duit ke? Cek tu pun nanti spring juga boleh. Lah, <laughs> Kalau dah spring buat apa bos kasih? Eh, ha, itu bos. foto ini sih. Foto tompel situ. Tak kasih dia bising. Ah, dia bising pedulikan. Ah, bos. Saya ada satu idea. Bagus punya idea. Okey, idea. Apa dia? Ah, apa yang bos susahkan? Pakai saja di office. Dapat gaji, ganti balik. Eh, hey, Khaled. Ya? Kau jangan cuba ajar aku jadi jahat tau. Semua hidup aku, aku tak pernah pakai duit ofis. Wow. Itu mana orang. Yang aku joli, hutang ceti, perempuan, segala-galanya. Aku habiskan harta aku, kau tahu. Kalau aku ambil di ofis, berarti aku tipu harta bapa aku. Bila aku tipu, okay. orang tu akan tuduh aku pecah rumah mana. Sekali kalau orang tak percaya dekat aku, sampai mati pun nanti orang tak percaya. Ya? Nah, ini amaran penghabisan. Kalau kau cuba nak keluarkan lagi idea nak mencanamkan aku, kau dengan aku putus sahabat. Dan lagi, aku akan berhentikan kau kerja. Oh. Faham? Faham. Sorry lah, bos. Saya minta maaf. Lain kali tak cakap lagi. Maaf diterima. Lain <laughs> kali jangan buat, ya? Tak ada. Saya pergi nasihat busuk. Halo, Mr. Tanis. Watch ada ke? Ada, ada. Ada. Duduk, duduk ya, Amma. Duduk. Ini kayak yang pernah gi utang di ini. Doremi, cuy. Bos. Dia dah datang, bos. Siapa yang datang? Nenek kau? Eh, bukan nenek saya. Nenek bos. Cik Eti. Halo, bos. Aku sudah baca apa-apa. ஆனா அவன ஆனா அவன Ina வின apa sih yang dibaca Ana? Ayah, bos cakap ayah boleh masuk dalam. Thank you, Mr. Saleh. Saya sekarang masuk. Ya, salam. Ini aja, Cale. Merica ketumbar jahe. Merica ketumbar jahe. Uh, ini dia. Fana... పాడం తీన చెత్తి బొచ్చే ఇండియా ప్లాచర్ బాచ్ ఏగా Saya punya hutang dulu 3000 beli kaki. <laughs> Oh, hmm. Mana ada hutang sekarang? Sekarang belum gaji lagi. Dia orang gaji semua sudah angkat bos. Dia orang kuli yang dapat sekarang. Saya bos. Oh, bos itu macam enggak? Minggu belakang. Itu macam enggak? Ya. Tak apa bos. Calon minggu boleh mari bos. Bagus. Tapi bos itu bos mesti kasih bayar bos. Selamat. Ha? Tak ada kasih kalau bos ya polis sudah dekat sisi cerita. Ya ya, minggu ada lemingo. Thank you bos. Oh, Thank ya. you bos. Lain minggu ya. Odis. Oh ternyata di sini Tompel yang jadi bapak ya. Ini sebab ada foto Tompel dalam ruangan ini sih. Atau bagaimana kayaknya ceritanya? Hello, Brita. I went to book a trunk call to Johor Bahru, this 3177. My number 718623. Yes, sir. Hello? Rumah Datuk Mahfiz di sini? Uh, bolehkah saya bercakap dengan Datuk Mahfiz? Boleh. Mahfiz. Pegang sekejap, ya. Datuk. <laughs> ya benar benar. Eh, uh, hello. Hello bapa. Oh iya. How ayu, Ini Harun cakap dari Kuala Lumpur. Ah, eh Harun, you are son of the gun, anak pistol. Eh, eh, apa kau mimpi telefon bapa hari ini? Eh, bapa. dengar, dengar, dengar tumpel bercakap saja tu saya ngakak. Saya tahu ada, ada yang berkualitas dari lawakan Tompil sih menurut saya ya, menurut saya sebenarnya ini ada very important message saya nak kawin lah pak Eh, nak kawin nak kawin <laughs> eh kau serius ke <laughs> sumpah pak sumpah makan sate 30 message Aaron you are son of the gun anak pesul eh eh apa kau mimpi telefon bapak hari ini eh, bapak sebenarnya ini ada very <laughs> ya. important message saya nak kahwin lah, Pak. Ya. Ha? Kita, kita. Nak, nak kahwin? Ya. Eh, kau ni serius ke ni? Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul. Ha. Oh, bagus. Bagus kalau begitu. Eh, eh. Eh, berapa hadiah kau nak? Eh, tak banyak, Pak. Around eh, about uh, $3,000. RM3,000, Pak. RM3,000? Oh, okay. Pasal nak kahwin, RM4,000 Bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye. Asik sekali. Ah, Master Secretary, uh, tolong masuk sekejap, ha? Secretary. Secretary. Kirain dia bilang security, cuy. Ah, uh, uh, Master Secretary, ya, kirim wang oh, tunai oh, ribu ringgit untuk Harun hari ini juga. Empat ribu? Ya, empat ribu. <laughs> Baik, Dato. Uh, eh, eh, eh, Master Secretary. Dato. Ya, hmm. Ni Harun ni. Eh? Dia kata dia nak kahwin. Ya. Hmm. Bolehkah dipercaya cakap macam Setahu saya, Harun itu, Datuk, hmm. pemuda yang amanah. Hmm. Dan dia tak pernah cakap bohong, Datuk. Hmm. Oh, begitu ya? Eh, kalau begitu, tambah satu ribu. Hantar oh. lima ribu ringgit. Baik, Datuk. Hmm. Arun, apa kabar? Tuh ternyata ini penyanyi iya, cuy ya, penyanyi klub ya. Tengok kawan si Arun tuh. <laughs> Santai banget ini. Si Arun, kenapa si Arun tipu saya lagi? Tipu? Tipu apa aja nama? Cek. Cek si Arun spring lagi. Buat apalah Cik Arun mainkan saya? Kalau Cik Arun tak sukakan saya, bayar duit saya. Um. Sebenarnya bukan saya tak suka pada Cik Norma. Saya suka. Hmm. Kalau suka, marilah kita kahwin. Kahwin? Kahwin tu ada berat sedikit, Cik Norma. Bukan saya tak nak kahwin, Cik Norma. Tapi maklumlah. Apa kali saya kasih tahu sama Cik Norma? Saya ni masih... Uh, Hmm. belum cukup umur lagi. <laughs> Laki-laki je Harun menghinakan saya. Laki-laki menghina saya. Belum cukup umur. Bayar dek saya. Kalau tidak, saya adukan pada polis. Yang Cik Harun, bagi cek palsu pada saya. Mau jaga pelan-pelan saja. Lah. Mana ceknya? Baiklah, Cik nomah. Sekarang saya nak bayar hutang Cik Norma. Okey, kiriman sudah datang. Dengan cash. Nah, ambil RM500. RM500. Dan saya nak bagi amaran, mulai hari ini, Cik Norma jangan ganggu saya lagi. Jika kalau Cik Norma ganggu, saya pula nanti adukan kepada polis. Eh, anda. Anda sudah. Ada? Ada? <laughs> Sudahlah, mari kita pergi ke naik club lain. Naik club lain lebih bagus daripada naik club ni. Asik sekali. Bye-bye. Bye-bye. Ini pun satu dekil juga. Ya. Sudah beberapa kali saya cakap pada Cik Norma, lupakan Harun. Jangan cintakan Harun. Tapi Cik Norma tak percaya. Cik Harun tu playboy. Takkan dia cinta betul-betul. Tak apalah, Kak Manita. Tak apa. Hari ini hari dia. Bila hari saya pula sampai, saya akan kecewakan dia bagaimana dikecewakan saya hari ini. Kau ni dikira tak habis-habis, lah, Norma. mau dibalas sakit hati dia je. Sudah punya bini? hei eh, dah? Belum tidur lagi? Belum abang pergi. Ha? Abang kata pergi sekejap aja. Alah, bos tu ha ajak abang pergi ke masjid dengar orang bicara. <laughs> abang pergi masjid pakai kot? Eh, kenapa? Abang kau ingat pergi kot tak boleh pakai masjid? <laughs> Eh, Terbalik. Tak, ah, ni apa? Pergi masjid tak boleh pakai kot. Eh, bukan kot yang nak sembahyang Eda. Hati yang ikhlas tetap menghadap Tuhan. Asik sekali bicaranya. Dah. Ni simpan baju ni. Abang, abang mesti sakit dengan Ida betul-betul mana abang pergi tadi? Ah, sumpah. Abang pergi masjid. Kalau abang pergi masjid, ini apa ni? Ini apa dekat baju abang yang melekat ni apa? Eh, lipstick alamak. Kita sembelang. Cakap abang dengan kita tak bohong dengan Ida. Abang pergi joli. Abang pergi joli dengan perempuan ni. I'm baru tahu cuy, ternyata di sini dia Selamat udah pagi, berbini. Selamat eh, Kenapa dari kau tu ni? Eh dah bedal bos. Kenapa? apa? siapa ke ataupun betina mana ke? Nak pergi tawarkan lipstick kat baju saya. Saya balik rumah, Eh dah mengamuk. Habis pekakar rumah, bertesuk pergi. Siapa anda dalam situ? Jangan-jangan si Noria, bos. Itu kali yang di kelab Ya. Noria lah, Biba lah. Yang waktu dia tidur lah. di bawah Penang hari tak mau jaga. Ni kau datang nak apa? Nak minta cuti, bos. Cuti? Ya. Saya, saya nak pergi hospital. Nak ambil injection. Takut kena blood poison. Blood? <laughs> eh, kau ni gila ke? Bukan dia pun orang besi. Alah, tumbuk dia. Sudah, pergi tolong. Takut infeksi oh, dia. kau ni nak munting saja. Itulah. <laughs> Gila perempuan sangat. Ya, nak. Gloria lah. Ya. Halo, Mr. Charlie. Datang. Yo. Yo. Saya panggil saja kau cerita jatuh. Mana tak nak jatuh, lupa pekik macam kau. Halo, Mr. Charlie. Pelan-pelan panggil lah. Sorry, Mr. Charlie. Berteriak. Ya. Pelan-pelan panggil. Halo, Mr. Charlie. Ah. Lu mau cari bos kah? Amak. Apa macam panggil? Hello, Mr. Charlie. ah, macam nanti ah. Hello, Hello Mr. Charlie. Ini pas banget dia merani ini sih karakter sebagai orang India. Halo, Mr. Charlie. Halo. Bos, Cik Siti datang, bos. Cik Siti. Cik Siti? Ya, bos. Cik Siti di mana pula? Itu yang bawa payung tu. Oh ya. <laughs> Siti linggau ya. Ya bos. Eh, panggil dia naik atas kau. Bayar aku takut kau. Asyik. Wah, action lah bos ni. Mentang-mentang dah masuk lima ribu timing. Ya, yeah, ya. Yeah. Panggil dia naik dah. Baiklah bos. Ini pasal kawin bagaimana ini cuy? Pakai duit untuk bayar hutang saja. Ya, amma. Amma. Um. Oke, okay, kita break dulu ya. Oke, okay, kita lanjut lagi tiga dua satu. Hey, apa yang kau bisik-bisik tu? Ha? Kau ingat apa? Bos kita ada hutang cheti ke? Saya tak cakap apa-apa, salah dia orang yang cakap. <laughs> Eh, hey, Bahlul, bukan bos hutang cheti, kau tahu si cheti tu hutang dengan bos kita. Yeah, ya, Sudah, yeah. duduk, buat kerja masing-masing. Cucu cemulan Ribu-ribu bintang lagi, Mari ribu Hati saya tenang Ini hari buka banyak serindu yeah, Ya? Ya Sudah selesai semua? Saya ini hari hati banyak tenang Hutan semua sudah selesai ha. Ribu-ribu ha. bintang mari Hati banyak cuka bocci sudah kaki Gitu ya kalau utang udah lunas atau ha, utang terbayar tuh enak banget ya rasanya aja. Dia belajar nyanyi tu. Dia nak masuk bintang radio tahun depan. Angkau ah, orang pun kalau ada T nak masuk peraduan menyanyi, pergilah belajar macam Cheti tu. Hello. Ya, bos. Di atas kejap. <laughs> Tiba-tiba sakit. Ada apa, bos? Ah, Salim. Sekarang Barulah senang hati aku. Cik Siti pun dah selesai. Hmm. Cik Norma pun dah selesai. Ha, sekarang kau siapkan kereta. Kita nak pergi melawat ladang. Okey? Okey, bos. Melawat ladang. kecil tu Budak kecil kan? Kasihan Anak siapa ni pakcik? Ini anak saya bos, dia sakit Kalau sakit kenapa tak bawa dia pergi hospital? Saya ni gaji hari bos Kalau bawa dia pergi hospital gaji saya kena potong bos Kasihan Andor? Ya bos Andor Eh, hari ni makcik ni pergi hospital jangan potong gaji dia ya. Baik bos. Nah, ambil sepuluh ringgit. Buat ubat ya. Terima kasih oh. bos. Masih ada ke bos macam ni di perusahaan itu. Cara potong rumput, rumput kayak gitu tuh diputar. putar-putar. Baru lihat saya. Pakcik. apa pakcik. Bos. Pakcik ni dah uzur, dah tua. Tak berat ke kerja macam-macam ni, Pakcik? Kena cari makan, bos. Hmm. hmm oh, pakcik ni berapa lama dah kerja di ladang ni? puluh tahun, bos. Oh, 40, 40 tahun. tahun. Benar, Itu eh, bos. Semenjak bapak saya menjadi pengurus di sini. Benar, bos. Tak mandur? Ya, bos. Mandur. Uh, mulai hari ini, gantikan kerja Pak Cik. Beri dia kerja yang lebih ringan lagi. Baik, bos. Okay. Pak Cik dalam 40 tahun tu berapa hari, berapa kali Pak Cik pernah dapat cuti? Belum pernah satu hari cuti, bos. Wah. Pak Mandu? Ya, bos. Sebelum Pak Cik ni dapat kerja baru, bagi dia cuti satu minggu gaji jalan. Baik, bos. Ha? Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Alhamdulillah. Gajinya jalan. Tu, Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur bos. Selamatlah bos, murah rezeki bos. Perusahaan apa ya? ada ladang dia, ada pabrik. Pabrik ni. Selamat pagi, bos. Ha, Pak Karim, ada hal apa? Malam esok, saya nak jemput bos datang makan kenuri di rumah saya. Anak hmm. saya nak pekatan, bos. Pukul berapa, Pak Karim? Pukul 8, bos. Uh, duit cukup tak? Tak cukup, bos. Korang RM50, bos. Hmm. Baiklah, Pak Karim, dia datang ofis ambil duit, ya? Bos. Terima kasih, bos. Bos. Terima kasih. Allah Ta'ala sajalah yang panjangkan umur pos. Amin. Ini istri saya, bos. Ah, namanya Sazali, yang dipanggil selalu Sally Boy. Oh, Sally Boy, ya. Yeah. Oh ini cuy Habis disunat ya Ini kayaknya musiknya copyright ini cuy Kalau musiknya hilang saya Saya ganti cuy ya Okay ini. Lama banget. Jangan khawatir Datuk. Tompelnya baru muncul lagi. Penyakit berangsur sembuh. Uh, kalau begitu saya boleh pergi holiday. Itu lagi bagus Datuk. Yeah, yeah, yeah. Selamat tinggal. Uh, thank you Doktor. Uh, Halimah. Saya akan pergi holiday. Saya akan bawa awak bersama. Boleh? Boleh Datuk. Yes. Bagus. Uh, Mr. Sekretari. Salam masuk sekejap. Sekretari. Ke mana kita nak pergi Datuk? Uh, kita pergi ke Kuala Lumpur. Okey. Wah. Dia mudah. Dia mau datang. Datuk, Master Secretary, telefon Harun katakan bapak besok datang dengan kapal terbang yang pertama. Mati dia belum. Dia belum kahwin. <laughs> Ush, lah, mobilnya. Bapak lama tunggu, Pak. Ya, ya mobil ini cuy, mobil glove ya. Bangun tidur terlambat lah, Pak. Naik, ayo, Pak. Silakan. Pak, betul kalau Bapak sakit? Aku sedang sakit nih. Eh, sakit tapi duduk di belakang. Oh, sini bagus. Nanti belum nanti. Bapak pindah depan. Allah. <laughs> Kau ni macam-macam aja. Eh. <laughs> jangan marah eh. ya. jangan marah. Jalan kali. Saya berperasaan namanya dia di Saleh ya. Ish, hormat. Ini office uh, apa namanya sekalian ini je ya rumah office rumah juga gitu silakan ke atas bapak Selamat datang, Datuk. Ah, Ainon. Ya, Dok. Kau pindah sini lagi, ya? Ya, Dok. bilik bapa. Boleh saya saya tolong tunjuk? Hmm. Aku tahu. Kan aku tinggal dulu di sini. Ya, ya, ya. Desain rumah ni pun aku yang buat. Asik sekali. Oh, Asyik tak macam tu marah. Lah. <laughs> Bukan marah. Gurau. Tak boleh? Boleh. Uh, hormat. Encik, eh, mari saya tunjuk bilik. Ah, kenapa, Encik? Ini semua gambar siapa? Oh, ini gambar ini semua bersejarah. Nanti saya kenalkan satu persatu. Yang itu... <laughs> yang ini, Bukan. moyang saya. Moyang. Mahfaz Mahfiz. <laughs> Ma ah, yang itu... Mahfaz Mahfiz. Ha. yang ini, datuk saya. Mahfuz Mahfiz. ah, <laughs> yang ini, datuk dalam bapak. Mahfiz Mahfiz. Ah, yang itu pula. Harun Mahfiz. Ini anak kecil sekali. Saya. Harun Mahfiz. Harun. Kenapa yang itu semua ada fast Facebook yang ni tak ada? Fast Facebook. Agaknya ada kehabisan huruf. <laughs> Bagus pula eh. Satu kurus, satu gemuk. Yeah. Satu kurus, <laughs> satu gemuk. Keturunan <laughs> ya, kita memang begitu je. satu kurus, satu gemuk, satu kurus. Kalau tak, saya tengok anak saya. Anak saya nanti kurus. Sudahlah kurus. Handsome-nya pun kurang. Ah, tunggu sampai cucu saya. Cucu saya nanti handsome macam saya. <laughs> Silakan. masuk. Uh, inilah bilik Cik. Halimah. Halimah. Ya, cantik namanya. Cantik bilik ini, ya? <laughs> ya, macam tuan dia juga. <laughs> cantik bilik ah, macam Cik tuan dia. Kalau Cik Halimah tak apa-apa, tak payah pergi. Di sini, kita gunakan telefon. Eh, begini. Kalau sekiranya Cik uh, Halimah dial nombor satu, tu panggil orang gaji. Ha, kalau nombor dua, panggil bapa saya. Kalau nombor tiga, panggil saya. Tapi saya rasa kalau uh, Cik Halimah tak apa-apalah, apa maklumlah apa-apa. Dial saya nombor tiga, panggil saya saya. Kalau tengah-tengah malam Cik tak apa-apa, pukul tiga pagi, pukul tiga pagi pun saya datang dia. Eh, Harun. Ya, Pak. Kau buat apa ni? Bagi kursus, Pak. <laughs> kursus sampai ke katil eh kursus rumah tangga hmm sampai ke katil ada jadual malam ni eh, malam ni tak ada apa-apa pak. hanya makan kecil saja pak hmm siapa-siapa nak jemput hmm, kita-kita dan uh, cik Saleh baiklah Saleh! Salih. Salih Saleh! Mana Salih driver? Hai, driver pun jemput. Ya, Pak sosial. Kamu hmm? wanginya. Abang ni nak ke mana pula? Pakai minyak wangi, nak pakai baju kot ni semua. Eh, abang nak pergi dinner rumah bos menyambut Datuk Mahfi datang. Abang pergi dinner ke abang nak pergi naik kelab? Sumpah, abang nak pergi dinner. Abang tak pergi ke lain. Baiklah. Kalau abang pulang nanti, ada bekal lipstick lagi dekat sini, teruk abang Edah kerjakan. Buatlah apa kau nak buat, Edah. Buka lipstick yang dulu ada sengaja dah tak cuci. Edah simpan saja. Buat apa? Buat buktinya nanti. Dahsyatlah Edah ni cemburu sangatlah dekat abang. Lawa tak abang? Lawa. Ha, abang pergi, ya? Yelah, tinggal Senyum sikit. Tinggal, Edah. Ya, baik. Tata, tata. Tata, tata. 24 jam dalam rumah ni. Tapi aku tak tahu lagi yang mana satu isteri kau. Hmm. <laughs> Isteri saya balik kampung, Pak. Maklumlah, dia tu sedang mengandung dua bulan. <laughs> Kawin baru dua minggu dah mengandung dua bulan? Kawin dah tiga bulan, Pak. Cuma saya sembunyikan kepada Bapak saja. Betul ni, Arun? Betul, Pak. Kalau abang tak percaya, nak tanya. Ini pun abang ipar. Betul, Salih? Betul, Tok. Lawa bini dia. Aron, Aron. Tiga bulan dah kahwin, baru dua minggu yang sudah ni kau bagi tahu aku. Eh. Saya mau juga beritahu bapak. Bapak tu kahwin, diam-diam dah. Invitation card pun tak ada. Aku kahwin dengan siapa? Itu, Cik Halimah tu. <laughs> Halimah ni bukan isteri aku. Dia rawat yang menjaga aku. Oh, okey. Terpaksa lah tidur lain-lain bilik. Saya pun hairan siang tadi, Pak. Jangan marah ya, Pak. Alasan. Aku cadanglah, lah, Harun. Malam minggu yang akan datang ni nak buat parti besar-besaran di rumah ni. Oh, bawa, Pak. Uh, orang-orang isteri ini siapa yang patut kau jemput lah. Bawa, bawa. Uh, eh, cuma aku mau satu apa ni? Uh, pancaragam yang baik sekali lah. Ada, ada. Uh, Carakan band, dan band ya. Penyanyi nak club yang masuk. Ada, ada pak. Itu penyanyi yang termasuk tu Florence Di Souza. Ah, bukan dia. Aku tak mau dia. Kalau boleh kau carikan orang yang bernama uh, Norma. Astaga Norma. Kenapa? Mana bapak kenal Norma tu pak? Eh, ada kan dalam surat khabar nama dia? Tak, nak, aku tak kenal. Bukan aku bodoh sangat. Oke oh, okay, itu. Nanti kita lanjut ya sementara azan. Oke oh, okay, eh, azan udah selesai dan langsung aja ya kita lanjut lagi. <clears throat> Oke, tiga dua satu. Untuk apa apa? Hmm. Pagi kan sok kau. Oke kita ulang ya. Kenapa? Norma, norma. Mana bapak kenal norma tuh bang? ada kan dalam surat khabar nama dia. Tak nak aku tak kenal. Bukan aku bodoh sangat. Oh, ternyata penyanyi berkelas ya. Hati itu untuk apa, apa? Hmm. Norm. Pagi ini sengaja aku buat kerana aku nak menyambut anak menantu aku. Mati sudah. Baiklah, Pak. InsyaAllah. Menyambut anak menantu. Ternyata acara ini dibuat spesial untuk menyambut ya. <clears throat> Sebentar lagi selesai cuy. Oh, selesai. Tidak. Ah. Duduk, Tidak. Tidak. duduk, bos. kalau pasal bos bila-bila kami boleh tolong. Bagus, bagus. Begini deh. Ya. Aku datang ni nak meminjam. Pinjam? Hai, senang bos. Ida punya barang. Aku nak pinjam bini kau. Bini? Pinjam duit. Apa bos? Kenapa? Hmm? Tak pernah dibuat orang dalam dunia bos. aku pinjam olok-olok saja kali. Nanti bila bapa aku dah balik jual baru nanti, kau ambillah balik bini kau. Hai, tentang pinjam bini ni ada merbahaya lah, bos. Apa yang nak merbahaya? Kau dengan aku sahabat karib kan? Yeah, Apa yang bahaya? Betul lah, bos. Yang meminjam tak ada lah apa-apa. Yeah. Yang kasih pinjam ni teruk, bos. Teruk. Teruk, bos. Begini, begini. Ya, aku pinjam isteri kau Edah Ya. Waktu siang saja. Ha, ha. Waktu malam, sudah bapak aku tidur, aku kasih balik. Okey? Kena tanya yang punya diri juga lah, bos. Ha, tanya, tanya, tanya. Dah? Macam mana ni dah? Edam eh, ikut saja apa kata abang. Okay. Ha, Kalau abang bagi pinjam olok-olok pun, boleh. Hmm. Kalau abang bagi pinjam terus pun, boleh. <laughs> terus? Ya, kenapa, bang? Dah, Betul biat kau ni nak mampus apa? Eh, jelek. <laughs> dia olok-olok aja lah dia main-main tu okay, sekarang dia dah mau kau boleh tak <laughs> pinjam seterusnya boleh tu boleh lah bos tapi pinjam olok-olok tau bos olok-olok garanti olok-olok janji ni janji janji olok-olok Eda jagalah sikit diri kau Eda ingatkanlah sikit dekat abang ni ya hmm, kesian tetapkan iman kau tu Eda bos ni handsome kau tau yeah. berderau dalam aku eh, boleh tak ni Bolehlah bos. bagus. bos, dah, mai. Wah, langsung. Boleh aku dah satu. langsung dibawa. Jangan sudah hati Ali ya. Eh. Ya Allah, panjangkanlah jodoh mu. Ya Allah Kencengkanlah <laughs> jodoh hamba Turunkan sikit, turunkan sikit, turunkan sikit, turunkan sikit. Ah, ini mana? Ini sana dah pasang. Yang lain ni pecah empat. Kayaknya heboh ini je. Ha? Ni meja meja ni pindah juga sana tau. Ha? Malam ni nak nak cepat siap tau. Ha, Nanti tergogo malam ni. Ni ni bintang. Ini nak pasang kat mana, Alimah? Kat sini boleh tak tu? Boleh, boleh. <laughs> Tapi kurang tinggi sikit abang. Lepaskan nanti orang tu boleh kerja. Ya. Yeah. Ha. Uh, ah, muziknya nak taruh di mana, tu? Muziknya? Sana. Tak, kalau kita letak sebelah ujung mana boleh tak? Saya fikir pun begitu juga, Dato. Bagus kan? Orang atas boleh dengar. Orang dalam boleh dengar. Orang dua boleh dengar. <laughs> Bagus. Kan? <laughs> Ketiduran. Berdoa terus. Eh, bos, dah balik. Salih. Segala-galanya sudah selesai. Apa yang selesai, bos? Coba tengok. Eh, eh dah saya kan ini. Ya, siapa lagi? Uh, istrinya jadi lawa. Apa dah jadi ini. Ha, ha, lawanya. lawanya. Bos, tak jadilah bos. Tak jadi. Eh, kau gila ke Salih? Kau janji kau nak kasih pula, kau tak mahu kasih pula. Apa kau ni? Dulu tak lawa bos. Sekarang dah lawa. Saya sendiri pun tak boleh tahan. Bos, cik perempuan lain lah bos. Perempuan lain kau gila ke? Mana ada time nak cik perempuan lain? Sekali aku cekik kau bawa Abang pun satu. Suka muka janji pula. Ya lah, sekali aku ambil terus bawa kotor. Ah, ah, jangan bos. Sekali aku ambil terus. Jangan ambil terus bos. Tolong sikit. Eh dah. Ingat tau, ni pinjam olok-olok tau. Eh, <laughs> ingatlah bang. Ah, okey, ha? Okey, okay. ha? Baik. Jangan lupa malam ini pukul 8 malam. Baik, bos. Baik, bos. Ah, ha. Ah, saya memperkenalkan Wah datang Inilah Cik Nur Maziz Penyanyi naik kelab yang terkenal Nur Maziz ya. Terima kasih Dato' Hafiz uh, ah, Kenalkan Ini juru rawat saya Cik Halimah Khabar Cik Halimah Khabar baik Cik Nur uh, mm, Dato' Katanya majlis malam ni Menyambut Anak dengan menantu Datuk. eh, Betul betul. Mm, tapi kenapa dia orang tu tak ada di sini Oh begini uh, Yang sebenarnya Isteri Harun ni sedang balik kampung kerana <laughs> kena mengandung dua bulan. Jadi Harun ni pergi menjemput dia lah. Sebab itulah mereka lambat. Oh, ha, duduk. Uh, datang Ish, kacamata hitam <laughs> malam-malam pakai kacamata hitam sih bapak. Ah, inilah Edah, istri sayang tercinta. Yeah. Ya. Oh, ini ya. Apa khabar ada? Khabar baik, Pak. Uh, ha, ini bapak kenalkan. ada? Eh? Ini Cik Norma, nyanyi yang tekan. Apa khabar Cik Norma? Khabar baik. Uh, ini jurawat bapak, Halimah namanya. Apa khabar Cik Halimah? Baik. Duduk nak, duduk, duduk. <laughs> duduk. Uh, Arun? Ya, Pak. Uh, ini bapak pula nak kenalkan kau. Ini Cik Norma, penyanyi yang terkenal. Oh, ini Cik Noah. Ah, inilah dia. Ah, apa khabar Cik Noah? Khabar baik. Uh, <laughs> Cik Arun. Ya, saya. Pernahkah kita jumpa dulu? Dulu? Uh mm-hmm. -huh. Dulu, ya. Uh, tak pernah pula, Cik Noah. Oh, iya. <laughs> Tak pernah, ya? Tak pernah. Uh, cuma, rupa Cik Arun ni Kenapa akan rupa kawan saya. Uh, eh, pelanggut dua serupa. Ya, ya, ya. Ya, Datuk. Memang. kan udah seru kan? selalu begitu. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk. Oke cuy, ini udah pertengahan cuy ya. Udah pertengahan nanti kita lanjut lagi di part kedua. Kayaknya kesini-sini udah seru cuy. Oke itulah tadi part pertama dari film Piramli yang berjudul Anak Bapak cuy. Sampai di sini saya belum terlalu paham apa maksud ya dari judulnya ini cuy ya tapi alur ceritanya menurut saya itu uh, eh, sangat menarik cuy ya uh, sangat membuat kita itu uh, penasaran gitu ya. Contoh ini saya harus cepat-cepat nih membuat part keduanya cuy. Insya Allah kalau uh, ada waktu saya akan buat besok langsung saya buat part keduanya cuy ya. Film ini ya se sejauh ini saya nonton film ini tuh enggak apa ya enggak sepenuhnya komedi cuy. Ya walaupun kehadiran uh, siapa namanya uh, karakter komedian yang satu ini siapa Tompel itu membuat uh, suasana itu lebih uh, lucu menurut saya ya menurut saya karena jujur aja cuy saya suka banget cara lawakan dari apa Tompel ini cuy lawakan dia berbeda dari lawakan-lawakan lawakan lawakan-lawakan yang pernah ada gitu ya dari cara dia bercakap dari cara dia Eh, apa namanya ber apa berekspresi gitu ya banyak banget yang menurut saya itu uh, menarik dari uh, lawakan dari Tompel ini cuy Piramli memang jenius banget cuy ya Piramli memang sangat-sangat jenius memilih seorang uh, pelawak ini tuh dalam filmnya cuy jenius banget sumpah jenius banget oke okay. terima kasih buat korang yang selalu menanti-nanti video dari Andy kalau kurang ada ide lagi kita akan membuat konten apa lagi cuy silahkan komentar di bawah ya saya tunggu komentar korang dan mungkin itu aja cuy saatnya saya pamit undur diri dulu kita akan ketemu di video selanjutnya saya Andy thank you next thank you next dan thank you next bye